развалин коски. Шел дождик из дымных туч, И желтые мокрые доски Сбегали с печальных круч. Мы с ночи холодной зевали, И слезы просились из глаз. В утеху нам куклу бросали, Что утро в четвертый раз. Разбухшая кукла — Ныряла, послушав седой водопад, И долго кружилась сначала, Все будто рвалась назад, Но даром лизала пена Суставы прижатых рук. Спасение ее неизменно Для новых и новых Гляди, уж поток бурливый желтеет, покорен и вял. Чухонец-то был справедливый, за дело полтину взял. И вот уж кукла на камне, и дальше идет река. Комедия эта была мне в то серое утро тяжка. Бывает такое небо, Такая игра лучей, что сердцу обида куклы, обиды своей жалчей. Как листья тогда мы чутки, нам камень седой ожив стал другом, а голос друга, как детская скрипка фальшивка сердце сознание глубоко, Что с ним родился только страх, Что в мире оно одиноко, Как старая кукла в волнах.